to kai tsaye zan gayyaci malamin malamai dr as bello a malami a sashen koyar da tare da haɓaka harshen hausa a kwalejin ilimi ta tarayya da ke nan zaria wato fc zaria kuma general manager na fc fm domin ya gabatar da kasidarsa mai taken cigaban da fina-finan hausa suke badawa a arewacin najeriya ci cigaban da fina-finan hausa ke barwa arewacin najeriya dokta to kafin ka ah, kamar yadda muka sani kai ka cika su saboda haka za mu ba ka minti biyar ne a wakacan da kayi nisa za mu ga maka nan saboda gara dama shi dan jarida dan jarida an hanyar shi mutu ko saboda haka da muka yi a wurin ku ah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ah, manyan baki da suke kan babu kujera malamai ba da mata da kuma yan jirgin baki da ne mana sallama a kika ba za ka yi magana akan ci gaba ba sai ka san me ake nufi da ci gaba a ilimanci ci gaba yana nufin duk wani abu wanda ya kawo haɓaka da kuma ma'amalat cikin zaman lafiya ta yadda al'umma da ake yin wannan abin domin ta za ta mora wannan shi ne gaba don haka shi fim har a kullum adabi ne da ya riga ya shiga cikin al'ummar bahaushe kuma har a kullum shi adabi hoto ne da ke haska rayuwar al'umma kisa kwanakin baya sanda arewa 24 suka kira ne. muka hira da abokin aikin babban na ke faɗin cewa a cikin fim za a iya kallon harshe ci gaba ne wannan a cikin fim za a iya kallon adabi a cikin fim za a iya kallon al'ada a cikin fim za a iya kallon zamantakewa ta al'umma ta yau da a idan kana magana a akan shi kansa fim din sai rike ganin ya kamata mu kalli fim kashi biyu ne fim cikin hausa da kuma fim da hausa a yi hakuri ni malamin fim ne shi na karanta shi na iya kuma shi da shi ci nake sha ba don kuma ba illa ana ganin fim din nan akwai wani abaci da ake tatsa a barbatan kuɗi ko ana iya samun kuɗi dalilin fim fim din hausa ya warga ya wuce wannan matsayin da muke kallon sa ko muna da hujjar za ka kare kanmu a hakan haka amma sai mu kokarin mu zubar da nazarwa mu dauki mai kyau mai amfani da shi wannan shi abin da kullum ke faɗa dama kuma a kullum duk abin da aka ce an zo da shi a cikin al'umma akwai mai kyau akwai mara kyau kusa ka zubar da mara ka ɗauki mai kyau don haka za mu ce fim yana iya kawo kasuwanci a cigaban fim an samu ci gaban harshe a bangaren fim an samu ci gaban al'ada a bangaren fim an samu ci gaban arziki a bangaren fim an samu zamantakewa ana koyar da addini ana koyar da bari bari bari a shegiya ce da kwanta to kenan ka kenan duk wannan fim malamin al'umma ne sai dai shi ne ya mai da kanka malamin al'umma ba wannan muna da kuci da kai kawo ka kalli littafin da Professor Wa'ad ya rubuta a shekarar 2014 wanda shi kansa a eh, mon mon tana da cikin wanda suka wanda littafi a kan hausa movies a shekarar 2013 zuwa da 14 haka ne a cikin wannan fim a cikin littafi na ga inda ake magana cewar shi kansa ɗan fim malamin addini ne to idan kuwa haka din ne me yasa ka za ka yadda a ce kai mutum banza ne kai sai idan ka yi ne kana mutum banza ko to idan ku muke da wanda muke haka ni ma ina goyon bayan wannan ra'ayi na su Professor Uba Adamu da shi gidan tafiya da suka yi ta wannan tafi da su iya kama da sauransu a kan cewar fim yana kawo ci ba al'umma sai dai idan kai ne ka da shi a banza amma duk da haka idan aka fito barawo za a fito mai sawo za a kalli shin wa'anda suke sana'ar fim din sun yi tsakaninsu da Allah ko suna yin domin batanci to don haka muke cewa ana iya samun koma baya a cikin fim din dangane da masu sana'ar fim din suna kokarin kare martabar al'adar bahaushe suna kare addininsa suna kokarin gyara da kuma tarbiyya suna kokarin tabbatar da cewa an sami kyakkyawan da tsakaninsu da sauran mutane da suke ciwon na al'umma ko kawai ana yi da wani ne da kuma sharholi da kuma wanda kuma kuma akan haka kuke ganin ba a daidai ba ne har a kullum ni na ka sauki ra'ayin a rinka zuwa ana baddala fina-finan hausa fim ɗin hausa yana da usuli me usulin shi ka je ka kulle labari akan wane ne bahaushe gani a kansa kwanan nan aka yi wani kuma shi juyin sarauta fim ɗin juyin sarauta fim ne wanda aka yi shekara ɗari baya wanda ya kalli wane ne bahaushe a gargajiyance ga mai girma hakimi ya shigo wanda yake an kalli yaya hau ta da yankun sana'arsa dangane da ilimin sana'ar do dangane da yadda yake samu da tarbiyya dangane da ake gwagwarmaya na mulki a gargajiyance kuma a cikin wani fim din ba karamin turanci ko ɗaya ko ingilishi ko wani harshe daban da hausa ake amfani da ita kuma a cikin akwai da ba hausa ba cikin da an koya musu hausar sun yi da kuma sun yi ta yadda ya kamata ba kenan kai za ka gyara aikin kuma ya kyau don haka shi ne muke cewa fina-finan da suke kawo cima baya a cikin sana'ar fim su ne masu yin wakil ɗoraya yan kofe yan baddalawa da kuma waɗanda suke ƙoƙarin ɗauko al'adun indiyawa turawa sinawa da maƙotanmu a cikin fim ɗin hausa idan ka haka ba ka yi fim ɗin hausa ba ka yi fim ne kawai da hausa amma ba fim ɗin hausa ba ne ba ina wani an fahimce ni thank you very much assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ai mun san ba mun ja maka da zamu ka dinga yi ah. amma kai tsaye ina ganin za mu je ga kasidar mu ta gaba dama maza ne suke ta jawabi yanzu aisha ta yi sai kuma maza guda biyu suka to tun da mun samu halarta ɗaya daga cikin da gabatar da ɗin kasidar mu hajiya fadila salihu to ya kamata mu gayyace ta domin ta gabatar da abin da take so ta ce ita ce darakta ta leadership holdings da Allah a You know, As Aberdeen, please, we want to urge you to please present your paper in five minutes. We want you to summarize because there is no... Um, all protocols can be observed. Uh, ina so in nema afuwa saboda zai yi jawabi na cikin harshen turanci sannan kuma zan kokarta fassara da definitely we are African so one or two things happen. Okay, so uh, I would like to talk about the um, impact of talent on youth. I would appreciate that, like, if you don't mind, I will take this speech while sitting the crowd is a bit intimidated, even though I don't usually get intimidated. It's surprising that I am at this moment. Okay, it is um, it is a great pleasure that I am um, being honored here to speak to the youth in this gathering, and I greet all of you members of the high table. I greet you too. My name is Fadila Salim Ismail. Interestingly, we have a very, very um, challenging problem in the north, which is talent. We have talent, but talent is not being used or it is being under, undermined. Um, a few days ago, I met a little boy, I think he should be around 10 or 11. I met him somewhere in um, Yanya, in Abuja. And uh, this boy was making slippers. You know, the normal flip-flop slippers that women use. Out of curiosity, I decided to ask him how much they are, and he told me 500 naira. And these are very, very quality, beautiful shoes, which I think very, many people do not even care to pay attention to. Don a tunaninmu shi ne idan huh? da arha bai da kyau, idan kuma yana da tsada shi ne mai kyau. Uh, it's a bit um, disappointing in ce matsalolin da arewa suke da shi daga wurin manyan mu saboda mun daura cewa idan abu bai da suna ba sananne if you look at uh, places in Lagos like the south and the west sun was so whiskey we muke gani su Davido okay Davido is from a rich home I think but whiskey was a local akwai wani yaro da yake aiki tare da ni a leadership newspaper sunan shi um, Mohsin Mosin page planner ne Amma, he's a very, very beautiful musician. I think his name is Smart Kid or so, I don't know, he has been disturbing me sometime with his music. You see, we need people that will boost the confidence. First of all, in the North, I am very sorry to say, sometimes we lack the confidence to pursue what we believe in. mutum ya san there's a popular belief It don't pay yayi ba sai wani ya ce maka ba. Matsalar da muka same shi yawanci to cikin mata ba The type of kwaliya in ba wani the type of ta yi kyau ita ba ta yadda ta yi kyau ba. Ba sai wani So those are the kind of things I try to encourage as a kind tsakanin matasa. You don't need someone to boost your talent. You are the one who knows your talent. You are the one who has the talent. Try to push it. alhamdulillah thank ba ko social media yanzu da mutum ya dan gidan abu daya da zanuwa ne a tafada takalma ne ta kokuna ne you put it on social media and people will patronize you amma wata da ta yi a tana zaune ne a gida ko yana zaune a gida yana dan aikin hannu yana dinki yana a Ebenezer Benny, Sylvester Stallone Benny, So I would want to encourage us first, more as Nche Yangwan Juna. In Yangwan Juna, if we, if we hold on to each other, if we be our brothers keepers, I don't think the North will be waiting for the federal government to do anything for them. Because that's a major problem. Now, we're taking our government, government, government, government, government, and then I yes, I think criteria to The same thing with talent, the same thing with, with It's talent with Basira. So these are the kind of things that we need to seriously look into. We need to try to encourage our own. Um, the Entertainment, I have never heard about this forum. Um, immediately uh, I was contacted about it. I checked out their page on social media, I checked out their Instagram handle, and I was impressed with what I saw relative means that may, I'll try inshallah to be in Zaria today. And uh, I'm sorry if I'm taking, okay, I don't think I will go for five minutes, but that's the little I can actually say. So da Allah mu daure mu kokarta mu dinga nuna mu do mu so don ba kowa zai nuna ba soyayyar juna koko taimaka mu juna ba aikin gwamnati bane aikin bane. Thank you. Thank you. godiya gwarai da gaske hajiya fadila salihu da ala ƙara tafa mata a ƙara tafa mata muna godiya kwarai da gaske darakta ce na gaya muku a leadership newspapers wato leadership holders to da hana so in haɗin faɗa hajiya in ce ai da baki san arewa entertainment ba akwai reporters na leadership kuma a zaga to da haɗin faɗa da zan yi kenan to amma dai na janye <laughs> na tabbata daga yanzu za a rinka gani <laughs> ta abinda na manta ga muku shine hajiya fadila bayan kasancewar ita gogaggi yan jarida ce ita ma mai rike makarfon na irin nawa yadda na tsaya din nan ta tsaya gaban jama'a ta yi mc saboda haka mc ce of the highest grade and order dala a ƙara tafa mata a ƙara tafa mata ina zaune na hango zuwan hajiya umma jaja hajiya umma jaja gogaggi yan siyasa ce kuma duk inda al'amuran da ya shafi matasa yake tana nan a wurin ta ma taɓa zama mai ba gwamnan jihar kaduna shawara ta fuskoki da dama kuma har yanzu tana cikin siyasar tsundum kuma rajinta kullum shine ya za a yi matasa su ci gaba ya za a yi su bunƙasa hajiya umma muna miki marhabin lalai da zuwa kuma wai tana wakiltar sa na gwamna ne a wannan wuri da muke tare to kaga muna tare da gwamna kenan a halin yanzu a wannan taro amma dama can tun ɗazu akwai shi mai girma gwamna da ya zo ya zauna a nan sai dai shi gwamnan alfawa ne a kwana ta casa'in alhaji ado ahmad gidan dabino your excellency muna ƙara jinjina a gare ka masha allahu to kai tsaye ba za mu je ga launcin ɗin nan ba tunda an yi surutai da yawa an yi surutai da yawa ina ganin ya kamata a ɗan ba kwakwalwa dama ta dan sarara tunda muna da shalila a wannan wurin ya kamata mu dan gwangwaje domin mu san cewa eh muna duniyar kanewood muna duniyar kanewood don Allah ta fa mu shalile shalilan mawaka ban ji tafin ba ne to muna godiya kwarai da gaske akwai wakilan mtn wanda su ma suna da hannu haɗaka a wannan taro na yau mtn akwai alhaji zubairu shugaba amma dai duka yan mtn idan suna nan da allah su miƙe tsaye domin jama'a su gansu mtn ku ne everywhere you go haka ne ko wato duk ma inda aka je za a ganku nan ma gashi a ganku muna alfahari da ku kuma muna godiya kwarai da gaske mun gode kwarai da Allah ibrahim matashi ɗan siyasa ne ko mai taimaka ma matasa honorable ibrahim garba shi ne mutum na biyu da za a ma kota ina murtala maraman ya zo nan gaba da allah murtala kwarai da gaske general manager na kuma za mu karama wannan tasha ne ganin yadda suke kokari wajen haɓaka al'amuran da ya shafi a haka kaduna a to ba za ne kwakwar ya ce har da yan ce kaduna za a yi ta nuna wannan al'amari da ya fara a wannan wuri kuma kyauta wannan shi ne gudunmawar yanci general manaja muna godiya allah ya saka da alkhairi kwarai da gaske to ga yana an sai mu kira uban kasa mai girma gurbin sassa wanda shi ne zai mana jawabi na karshe in ya so sai a yi jawabi rufiya so mai girma za ka rubu ahmad ya moyan a gare ka na san ba za ka samu da wani ne mana daya shekara bara an bani a matsayin sarki a cikin sarauta bana kuma a matsayin malam adamu a kwana tusan muna godiya kwarai da gaske duk da yake gwamnati mu ba masu kuɗi ba ne a watakila mu sha yanki gwamna shi ba ma cin kala kamar yadda ba a zamanin na ba da naira dubu goma a tallafi ga waɗannan to godiya muke ba mai shugaban adawa ba kar a sake wani a wata a tsaya to a halin yanzu za mu gaici mai girma birnin zazzau lawan bello lawan domin ya gabatar da jawabin uban kasa mai girma birni kuma tani shi ne maki alhaji ado ahmed gidan dabino ya samu kyauta ta ƙasa baki da wadda ake kira mon wato nan a an shi a alal gari tara da sittin da hudu a garin kano marubuci ne na littattafai daban-daban producer ne actor ne director ne publisher ne ɗan jarida ne kuma ngo activist ne yana da professional diploma a mass communication mun fi sanin shi a matsayin gwamnan alfawa state a shirin na kwana 90 da arewa 24 take gabatarwa ya karbi irin wannan kyaututtuka daban-daban shi kanshi na tabbata bai san adadi ba ko mayawaci ne don a halin yanzu a ƙididdigar da aka gabatar ya taka kafa da wani abu na duniya saboda a yi ba mazauni ba ne ya kuma yi fina-finai fiye da goma sha takwas. A'a wa Ahmad gidan da biyu ne, ɗan wayan marubuci mai shirya fina-finai da ba da umarni. to a gashi kana ɗaya daga cikin wanda kafin wannan sabo na arewa ne a ya wani irin yanayi sama da kaji gani cewa cikin dubu sama alhamdulillah na gode Allah saboda da abin da kake a rayuwa inda kana yin sa da gaske zai zama gaske kuma ah, za ka ga mutane sun san kana yi wannan ba shine karo na farko ba ba inda gwamnatin najeriya ta kira na shekarar 2014 ta bani member of the order of the niger matsayin da mana tun bayan abubakar imam da ya rasu babu wani marubucin hasu da aka taba ba nan bai yabo a kan harka sai a doki da dabino saboda haka abu ne da ka saba ji daya eh, biyu ba adadi saboda haka sai kaga kawai abin da kake yana gamsar da mutane abin da kake mutane suna jin daɗi kuma ana gani da haka ina suna kara mana kwanan gura mu ci gaba kuma mu kira na baya waɗanda ba su kokari ba su ma su kokari dan su samu to ga shi ka dade a harkar harkar shi ya za ka iya kwatanta yanayin kyauta da na kira mutum ya shiga daki ya kalli fim na Amerika. itu zo ya kecil maka shi kuma ka ce kana son shi ba kauce ba shi adabi wakilin al'umma ne a kasa muna unesco sai wani ya ce wai daman ba hauci haka yake shiga lamu ya rawa da kulwarsa kafin a bashi aure na jiya ba haka ba ne tasirin bakin al'adu ne ga rayuwar ba wayanda suke nesa suna ganin kamar hausa haka ba kuma babu ba hausa kira na a dinga neman marubuta wanda suka samu abin da suke su yi rubutu ka ku ji tsadar biyan haƙƙi masu domin labari ne fim in babu labari babu fim karshe a harkar shirye-shirye da kuma rubuce-rubuce suna samun da akasari yanzu a arewa akan samu matsaloli na yawan karance wanda duk yanzu an koma yin karatu a ko wani kira da ke da asali an kana son ka bahaushe ilimi ka yi shi a rubuce in kana so ya sani ka yi shi a rediyo bature ko sauran suke na duniya suke da lokacin karatu lokacin kallon lokacin wasa lokacin mu ne ba ba za iya komawa zero ba saboda duniya Allah ne zamani in yazo sai dai a amshe sai dai a ce ya za mu yi mu bunƙasa al'adar karance-karance ga mutanen mu muna yin wannan a makarantun sakandare je mu kafa kungiyoyi na masu karatu da masu wannan ita ce hanyar da inganta kuma a jawo matasa su dinga son karatu ko da a kafar sadarwa ta intanet ce inda za ka yi karatu za ka ƙari ilimi za ka samu wani abu in ka zama abin ya zama a jikta ko ake cewa ya zama jiki a kanka ya zama mawa cikin ɗabi'a kowane irin abu za a karanta da rubutacce a takarda da rubutacce a cikin wallahi insha Allah. Alaikum assalam. Allah ba ka da ƙarar ya suna ciki matuka zuwa wannan rana ce wadda ba zan taɓa manta da ita ba tana ɗaya daga cikin na kuma yi farin ciki sosai ina kuma ba masu yan arewar mu shawara da su kara dagewa bisa da jajircewar da suke yi akan wannan wannan ci gaba da ake samu ina musu fatan alkhairi suna na jibrin suleiman barista in baki Allah kuma matasa ne wanda muka da gidan TV da YouTube misali biyar na Arewa TV na ba baka Eh, to alhamdulillah ina muku farin ciki ina muku fatan alheri ina kuma muku fatan ci gaba kuma ina fatan insha Allah wani gudunmawa da aka nema a bangaren kuma Allah ya kuma 2019 a tashar rediyo ma ga wata kuma yau an ba ta award na me ya sakon ka a ita wannan kungiya ita wannan kungiya wanda kuma suka rubuta ta tana dubawa ta to mutane daidai wurin suka suna taimaka wa al'umman su masu tausayin al'umma wanda suke kuma a kewaye musamman su tare da su to me ya sakon ga matasa musamman kai ma matashi ne kamar yana da takara takara kai ga matasa yan uwana domin su ƙara jajircewa kamar sai ga mun yi mun yi koyi ne ga na suke yi su ma su a tashi tare a faɗa da mu gaban taimaka wa ƙasar Najeriya ga ba ma Kano sa da ko zai a'a gaba ɗaya ƙasar ma ta to yanzu me burin kai na taimaka wa matasa musamman na ƙasar da kake gani su ma su tabbas ina da buri guda zuwa wanda duk wata al'umma ba ta cewa ba ta da ko ba wata al'umma ya ci gaba ta da matasa da kuma a shirye muke a kullum mu gaban taimaka a al'umma musamman matasa maza da mata a kan haka you are one of the recipients of this award today. how do you feel and how are you going to express your feelings? not just because my shop to work, to some of the that are as a honorable, you have been contested for so many times. No, it's, what, it's only one time I contested. Okay. So, what is your message to the Africa Arewa youth, particularly how to increase themselves in doing business. I want to put my hand, my time, I want to so that I can live to the higher level to continue helping poor and some other need that needed people. Thank you. Thank you. Thank you. gidan kiwon ku birnin arewa saboda idan na da so in Allah kudan ya takaice saboda akwai mutane da yamma ne assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunana Abubakar Ibrahim wanda kuka sani masoya zan kara babban su ina kira ga dukkan da suke duniya da su kasance da arewa irin shi ka gani ba zan taɓa kace da ina ba birnin arewa ce ko assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunana abubakar ibrahim sani da karamin su babban su daga tashar arewa ina kira ga dukkan da suke faɗin duniya da su kasance da birnin arewa tv a kodayaushe samu ai hakuri za ku yanzu sauri muke yamma na yi ba ka girma musamman ganin yadda hukumar gidan talabijin ta take kokari wajen yada al'adu da kuma al'amura na ilimi ya za ka iya kwatanta wannan karrama da ake mata a wannan kalma da aka yi ba an yi don komai ba ne an nuna cewa indiya ta cancanta ba ta wani a zagabin ma'aikata da kuma yin shirye-shiryen su ƙasa ta tare da kuma gode ma Allah sun yaba ma Allah ya ƙara ɗaukaka da samu ci gaba a Najeriya kadai a Okay sir, uh, you are among the recipients of this uh, award given by Arewa Entertainment for your selfless service to general public. Uh, how do you indicate your happiness, express your feelings of happiness being one of the recipients of the Well, I'm overwhelmed by uh, hearing that my organization, NTA, the largest television in Africa, uh, being one of the people that received awards from this reputable organization. I cannot express my happiness uh, all diligently in order to see that all my able workers will, this will ginger all my workers so that more not my own making, from the workers that are being helpful ka tura wa mutane sannan kuma saurara kai kuma kan da samu kuɗi in kana za ka ringa samun kuɗi da wannan sannan kuma in kana da babban celebrity ba za ka sawa kanka a kyauta ba za ka iya sawa kanka ka samu farashi shi ma za ka saida sannan kuma mu musical za mu ringa biyan ka musical za mu fitar da shi januwari din nan insha Allah shi kuma mata za mu fitar da shi biyar ga watanni a shekara ta dubu biyu da ashirin. Mun gode kwarai da wannan abin da ke. Abonniert aber so ab 6. Ganz nett.